La maté. ¡La maté! ¿La maté? Yo solamente quería um, ofrecerle comodidad, tranquilidad. Que al principio me costó tener que estar pendiente de ella de ella, cuerpo. Voy a hacer con ese cuerpo. Lo saco de acá. Y digo que... Mm, que fue un infarto. No, no, no, no, no, no, no. No, no, no, no. Que le dio la gana de matarse. No. Ah. ¿Aló? Sí. Hola. Eh... Mm, sí. Qué pena. No, no, es que estaba un poquitico ocupado. Mucho trabajo, sí. Qué pena. ¿Tú qué? ¿Cómo vas? Eh, ah, qué bien, todo bien. Ella, eh, creo que se dormía. Sí, está pues ahí. Sí, todo bien. Sí. Ah. Ajá. Ok. Eso, eso. No saludes. Uh Ah, <laughs> sí. <laughs> ok. <laughs> bueno, vale. Va a ser con usted. ¡Puta! Porque a mí, porque a mí. Asesino, asesino. ¿Mm? Asesino, asesino. Para en el mundo que me quiero bajar. Todo iba bien. Iba muy bien. Por fin me mudé a vivir sola. A mi propio apartamento de soltera de vida loca. Me saqué un par de cinco en la universidad. Adopté una perra hermosa, Chanda. Completé la discografía completa de Mano Negra, estaba regia y estaba feliz. Bueno, pues, ¿qué es la felicidad? Estaba, estaba contenta. Y tuve un terrible accidente. El desafortunado vecino, que ahora es mi novio, se llama Carlos. Eh, está más loco que yo. Bueno, yo soy loca, pero él está loco, de verdad. Tiene una fobia rara como que ven todos las bacterias. Eh, según él, corro un peligro de muerte gravísimo cada que me toco el pelo, cuando me como las uñas, cuando acaricio a Chanda, cuando salgo a la calle, o sea, salir a la calle es un riesgo, implica un riesgo de, de muerte, porque hay gérmenes en todas partes. Me acuerdo la vez que nos conocimos, el día que yo me mudé al edificio. Con todos los problemas y el desorden de la mudanza, Chanda se me escapó y se fue a meter al único lugar de la tierra donde una perra tan adorable podría ser considerada un problema de salud pública, la casa de Carlos. Tenían que ver cómo la miraba, cómo nos miraba, como, como un par de armas biológicas, purulentas. Pues, el man ni siquiera fue capaz de darme la mano. Por Dios, es mi vecino nos separa una pared y yo no puedo dejar de pensar qué estar haciendo del otro lado de ella. Pero el amor es ciego. Y de todas formas uno no tiene que buscar a alguien que lo duplique, sino alguien que lo complemente. Y pues Carlos ayuda a ponerle un poquito de orden a mi vida. Yo, por otro lado, pues yo mm, yo no soy totalmente inútil, yo al menos le sirvo de mal ejemplo. Suena horrible, suena cursi, suena vomitivo, pero se siente rico. tuve un terrible accidente. Bueno, que digo un accidente. Fue un muy, muy aparatoso sabotaje, un autosabotaje. Me enamoré.